Марат Квоен командасы. Каршы алабыз. Каршы алабыз, дуслар, әйдәгез. Хәерле кич, дуслар, без сезне ТНВ каналы Холостяк яңа сезонна каршы алабыз. Ләкин бүгенге кичә безгә барлык теләгән конкурсанткаларда үтә алмады. Һәм безнең кастинглар ничек үтте, кыскына гына Превьюны карап китик. Беләсезме, мин бу тапшыруга былай гына килмәдем. Миңа менә дигән егет кирәк, а? Нәрсә? Бүтән кызга андый егет кирәк. Мин киләчәгемне күрәм. Һәм үземнең киләчәгемне беләм. Шайтаннар! Минемчә, бу бик кыю. Мхм. 1993 елда Мустафа мине үз бандасына чакырды, һәм ул миңа бу күп акча китерә торган эш дип әйтте. Хәмине дуслар, каршы алыгыз безнең супер финалда шибәр кызларыбыз! ДНВ каналы Холостяк каршы алабыз безнең героебыз! Ул да булса Илназ Гарипа! Хәерле кичләр, хәерле кичләр. Я не поняла, а где Алексей Воробьев? А, Ильназ Гарипов, ТНВ каналы. Шулай дип, дуслар, безнең ике катнашучы кызыбыз гына калды. Әйе, һәм беренче этап безнең э, Илназның иҗатына багышланган кызларыбыз. Сезгә Илназның популяр җырларын э, әйтеп китергә кирәк. Син минем соңгы тукталышым. Һәм бергә ноль исәбе белән безнең Айгөл җиңүче булып чыга. Молодец! Туктагыз, туктагыз, туктагыз. Минем бит бүтән җырлар да бар. Илназ, кемне алдалыйсыз сез, ә? Ярар, дуслар, дәвам итәбез. Һәм безнең алда икенче этап көтә. Азали исемле кыз безнең Илназны романтик кичәгә чакырырга булды. Илназ, син әзерме? Сиңа уңышлар. Азали, рәхимет сиңа сүз. Сәлам. Азалия. Хәерле кичләр. Азали, сезгә берәр бер сорау мөмкинме бирергә? Әйе. Азали, сезнең әти-әниләрегез көтүчеме әллә? Нигә? Каян алар монда телка тапканнар баш? Илназ. Беләсезме, мин сезгә нәрсә әйтәсе килә? Нәрсә? Минем Феррари бар. Ого! Кызыл. Вау! Куртка. Куртка? Ну, куртка артына кызыл Феррари ясалган, монда Полоскалар да бар. Ну, сез текә. Илназ, бәлки, биеп алырбыз. Әйдәгез. Илназ, беләсезме? Бу җыр уйнаганда мин беренче тапкыр үбешкән идем. Туктагыз әле, бу мине бит өр яңгы җыр. Исәнмесез. Исәнмесез. Серин алыйм. Әти, әни, бу минем Алла бирса. Ходай кушса, Ходай теләсә. Күз генә тимәсен Ходаем бирәк матур булачак ирем. Һәм ул танылган җырчы. Салават, что ли? Юк. Айдар Галимовмыни? Юк, юк, юк. Эшсез хәерче, что ли? Беләсең килсә, әткәй, ул фокуслар күрсәтә белә. Фокусларны мин аларны үзем дә күрсәтәм, тот әле. О, ә, Кире куя аласызмы? Мә, морозильникка алып кой пока. Кил әле, Илнас, бер мужской разговор бар. Безнең кызыбыз бик тәртипле кыз. Короче, туйга кадәр ни-ни. Ну-ну. Син вообще нигә кысыласың, ә? Рәхмәт бик зур, рәхмәт бик зур Айгөлгә, рәхмәт бик зур Айгөлнең әти, әниләренә. Димәк, дуслар, нәтиҗә ясарга да вакыт җитте. Бу чәчәкне кемгә э, бүләк итәсең, кемне сайлыйсың, Илназ? Беләсезме, менә дөресен генә әйткәндә, ниндер тапшырулардан сөйгән ярыгыңны эзләп йөрү ул минемчә дөрес түгел. Йөрәгегезгә ышаныгыз. Әллә кызлар ошап бетмәде. Хөрмәтле дуслар, сезнең өчен Татарстанның танылган йолдызы Илназ